Hello，大家，我是 t i m 今天呢，我想要来破解 YouTube 的众议字卡，然后顺便教大家，然后之后呢，也会送大家这个模板。那就让我们话不多说，让我们继续看下去了。好，我们先打开 Premiere，然后第一个呢，我们先以艾丽莎的来做示范。好，找到 File 呢 New，然后选 Legacy Title 就旧版标题，然后点选 OK。 然后呢，接下来选择字体、文字符号，然后打上你要字，然后拉到适合大小，然后接着呢，再把字体改成思源宋体，然后颜色部分就选择白色。好，接下来呢，选择阴影，然后用滴管滴取颜色，周围的颜色，然后调整它的扩散。 然后还有透明度，然后还有它的大小，透明度再调整一下，它外面的颜色有点跑掉，它滴管有时候会滴不到正确颜色，所以再做一些微调，然后再稍微调整一下，好，这样就完成了。然后第二个一样是艾丽莎莎的。 然后步骤一样，选择字体，打上你要的字，然后把字改成基染体，然后接着用滴管选取黄色，然后按外边，然后先选择内边，然后先选取深度，然后选取颜色。 然后调整角度，然后接着呢阴影的部分，选择距离、大小、角度，然后这样就完成了。 然后记得选择一下呢，你就是把它间距调一下就完成了。然后接着第三款是黑营业中的，然后步骤一样。好，然后它也是既然体，所以就选取字体，然后打字，选取既然体，然后调整一下倾斜度，用滴管选取它的颜色，然后加上外边框。 然后滴管选取它的绿色，然后调整一下大小，然后再加一个外边形。它后面还有一层，然后选择深度，然后调整一下角度，就左下的地方。然后选取绿色，好，这样就完成了。 然后最后再调整一下间距，就 OK 了。再小调一下。好，接下来第四款一样，就是跟上一款一样是自然体，所以我们就直接复制。好，然后滴管滴取绿色，然后呢外变形滴取白色。好。 然后我们在外边的那个深度那边外边框的深底的深度，然后阴影的部分我们调一下角度，然后就 OK 了。好，接下来第五款用的是小吴的字卡，然后步骤一样，Lexi 抬头点开，选取字，然后选思源宋体。 然后在 Fill 那边选成渐层，然后第一个呢就选择左上的颜色，OK。然后第二个就选择右下的颜色，调先调一下角度，然后选一下顺就是渐层。好，然后选择 Size，然后拉一下。 然后调整一下角度，接着选外边框，然后选深度，然后调整一下角度，后调整一下大小，黑色的部分。好，最后选择那个 shadow 的部分，就是阴影，然后扩散，然后透明度跟大小。 然后呢，我们再补一下，就是它中间就是外边框的部分有一层白色的，是我们 R A 的，选择白色，这样就 OK 了。好，接下来第六款是卡特的，一样步骤，Next Title，选择它的圆形、椭圆，好，然后选择滴管，滴取粉红色。 接着加外边框，然后一样颜色调一下，调成白色，然后调整大小，然后再加一层外边框，它深度，所以我们滴去粉红色，然后调整成深度，然后调整尺寸跟角度。好，接下来在那个收离这边改成渐层。 然后第一个改成白色的线，对，好，接下来调整角度，然后跟重复次数，我们再小修一下，然后我们再加一下外最外框。 调整边框，吸取颜色，然后调整大小。好，接下来第七款是浅浅的，这个相对简单，一样步骤，然后选取字体，然后这个是我先用既然体做示范。好，然后选取颜色，然后开阴影。 然后选取红色的阴影，然后呢，接下来用大小、透明度，然后再调整一下距离，最后调整一下，就 OK 了。接下来第八款是张老师的，然后步骤一样，然后我们就打上我们要字。 接着学习四元宋体，然后呢，颜色低浅黄色，然后用外边框，然后选择深度，然后呢，选低浅黄和色，好，调整一下大小跟角度。 好，接下来我们加一下底面的 strokes，就是选取白色，然后调整一下深度，好，然后选一下大小跟角度，这样就 OK 了。然后接下来第九款一样是姜老师的步骤一样，思源送体。 选取白色，好，接下来选择 Inner s t o c k s 然后选取里面的黄褐色，好，然后调整一下大小，接着做外边框，滴管，然后选取黄色，尺寸调一下。 接下来调一下内内里的颜色，它跑掉显示不出来。然后接下来做外边框，然后选择深度，用滴管选择最外边的颜色，然后调整一下大小跟角度。好，最后。 吸取这最外面的阴影，然后调整一下扩散，然后透明度，然后角度，然后大小，调整一下就 OK 了。好，接下来第十款，最后一款，也是江老师的步骤一样。 那我们改成四元宋体，然后滴管滴取黄色，然后呢打打开讯，就是反光，然后选取角度，然后呢 size 把它拉大，然后透明度调一下，好，接下来加外边框，然后选取深度，然后选取角度，然后提取黄褐色。 然后修整一下大小跟角度就 OK 了。好，这样就完成了。好，那以上就是今天做的十个中英字卡啦。然后我会把这十个字卡做成 style 档。然后，如果你有 p r e m i r e 的话，就可以直接领取，然后下载直接用在就是你的 project 里面这样。对。然后，但是我是有些是有买字体的，所以如果 就是如果你没有相对应的字体，你就会跑字，所以你就用你自己的，就是自己有的字体就好。这样，然后详细的领取方式，我会在底下就是资讯栏那边告诉大家。那只要未完成的话，照着做的话，就可以领到相对应的字卡档案。这样，好，那如果喜欢的话，别忘记按赞、订阅、分享。那我们就下次影片见，了，拜拜。